yo, saco de suena. Libro produciendo cicatrices 2020. Que gran verdad, no somos invencibles. Las heridas se hacen invisibles. Pasa el tiempo, solo quedan cicatrices, pero cuando se abre la sangre es más visible correr para escapar es imposible nos creemos bestias imbatibles. Pero solo hay una regla y es incorruptible. Lo que en la piel se escribe es inamovible. La historia del pasado es para el presente. Nadie nunca se desata de su ente. Ese ente que cuando quiera aparece y te deja nadando en un vacío inerte. Unos quieren ocultarlas y lograrlo. Otros quieren que alguien les dé una mano Pero sea lo que sea sin haberlo pensado Es el mismo que les agarra el brazo El maquillaje podría lograr taparla pero con la lluvia la esperanza se desarma y es que siempre va a existir ese mal karma que te golpea fuerte sin llevar un arma al expresarse es un desahogo eterno de un mal que siempre estará al acecho y es que uno siempre va a tener a ese interno que se caracteriza por dejarlo incompleto. Uno siempre debe ver para otro lado. Pero vaya donde vaya su piel va a acompañarlo y es que uno siempre va a quedar trabado en el humo del carbón de un tren que ya ha pasado yo me rindo una vez un sabio dijo me encierro en mi interior como armadillo miro al piso solo encuentro un casquillo Puedo notar que la cicatriz ya se deshizo